участвовать? Или вы как слушатель? Коленки не мешают? Нет, нет, нет. Прошу себя оставить. Коленки не мешают? Нет. Прошу вас убрать видеозапись. Уведомление вам поступило? Я понял, что уведомление поступило. Еще раз повторю. Вы препятствуете журналистской деятельности? стороны на проведение видеозаписи. Вы препятствуете? Журналистской деятельности, я спрашиваю. Никто не препятствует журналистской деятельности. Тогда Еще определение повторяю, вынесите. Уберите видеозапись. Я как журналист присутствую здесь. Присутствуйте, ведите аудио. Определение выписывайте, я уберу камеру. Определение на запрет Послушайте, видеозаписи. Пожалуйста, уберите камеру. Я журналист, еще раз говорю. Вот уведомление с печатью о том, что вы его получили. Вы препятствуете. Вы препятствуете. Сейчас вы препятствуете. Слушайте, Заседание открытое. Я журналист и имею полное право. Вы слышите меня? Мы не против. Уберите видеозапись. А он нас снимает, вот на нас направо. Еще раз повторяю, уберите видео. Вы препятствуете. Вы препятствуете журналистской деятельности, я еще раз спрашиваю. У меня есть закон о СМИ, у меня есть закон о СМИ, еще раз говорю, у меня есть закон о СМИ, я только им регламентируетесь. Вы препятствуете, вы препятствуете деятельности журналиста. Все, значит, начинайте заседание. Все, я вам не мешаю. Уведомление есть. Это будет 144 для вас в том числе. Вы согласны? Ну, вы согласны? Повторяю вам, два варианта. Либо вы убираете видео. 144 еще раз говорю. нарушаете порядок. Ваш Чей порядок? Тоже, если вы удалите данного э, журналиста, мы тоже покинем зал заседания. Вот, мы на э, камеру по- протест. Потому что вы нарушаете наши права. То же самое. Человек- Если сейчас человека удалят, вы тоже Вот. удалите. аудиозапись ведет. Я веду видеозапись. Видеозапись, она не запрещена законом. Присаживайтесь. Зачитали если, еще раз. Если вы удалите Кстати. данного человека, э, и он не будет производить видеосъемку, потому что мы сомневаемся в вашем... Из... Я вам... Э, послушайте, мы не начали заседание еще. Да. А, вы сейчас, не начав заседание, не, начав, не рассмотрев э, данный вопрос о присутствии журналиста, не вынеся определения, а, говорите приставу, что... Определение не выносится. Присаживайтесь. Он вам уведомил вас, он выполнил закон. Присаживайтесь. Повторяю. Если вы будете нарушать права наши Почему? или журналиста, мы покинем зал заседания. Еще раз повторяю. Мы вам заявляем ответственность. Видеозапись. Все. Вы услышали меня? Да. Ну, Прекрасно. Перед, пожалуйста, вот перед лицом. Так там ну, второй товарищ снимает за очень хорошо. Ну вот обоих пусть и снимает. А, Судебное заседание продолжено. Слушайте. Ну, да. Нас снимают. Ну Послушайте, согласие ну, никто не дает вам назад. Мне не а нужно ваше согласие. Людей, Почитайте законы, мне не нужно ваше согласие. Еще раз говорю, ну, если вы не компетентен в этом, значит... Закон о СМИ, это открытое, открытое заседание, закон о СМИ, читайте. Я вам назову. Мы что, спорить здесь будем, что ли? Есть Ничего нет, ну, такого уберите, нету. Человек ребята. снимает нас. я мы... не хочу, чтобы да лицо... Вы дома А вас никто не спрашивает, хотите, вы или нет. хотите. Мужу будете говорить. Послушайте. Когда он скажет вам что-то... А он... Я не нарушаю, я просто говорю... Вам зачитать? законы, которые позволяют мне это не сделать. Зачитать, я спрашиваю. Еще раз повторяю. я еще раз повторяю, Все зачитать, значит вы препятствуете. Уважаемые, можно вот здесь стать, чтобы их не снимали? Не, вот здесь, вот здесь, чтобы их не снимало. Распоряжение судьи. Письменно. Письменно, Письменно еще раз говорю. Письменно. Послушайте, ну, значит, будет жалоба написана на квалификационную коллегию о том, что вы препятствуете журналистской деятельности. Жалобу, Напишем и жалобу, и все на свете. Э, Но ну, уберите перед этим видеозапись. Нет. Уберите видеозапись. Вы препятствуете журналистской да деятельности еще. Вы сейчас препятствуете. Вы мне запрещаете это делать. Нет, главное, уберите, Основания... тоже не препятствует. Ну, станьте, бесполезно. Судебное заседание объявляю открытым, слушается гражданское дело. Продолжаем слушать. Закрытого акционерное общество Южная энергетическая компания ответчику Ароновой Оксане Юрьевне. Доложите о явке, пожалуйста. Судебное заседание явились представители лица действующие на основании доверенности ТБ Сетка Евгений Владимирович Таш Докучаева Мария Андреевна представители ответчика Типишев Алексей Викторович, Арона Суриевич, а, есть священное А можно по-другому? Вы сначала фамилия, имя, это, имя э, отчество? Прошу вас не перебивать. Судебное заседание не явились. Ответчик Аронова, надлежащим образом разрешенный путем направления судебной повестки, а также третье лицо Чернова Ольга Васильевна. Доставила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. Почему ну, вы присаживайтесь? в судебном заседании объявлялся перерыв в связи с тем э, по ходатайству представителей истца. Пожалуйста, слушаем вас. Вы заявляли ходатайство, просили отложить судебное заседание. Да, уважаемый суд, но мы все-таки настаиваем, что мы против того, чтобы ввели видеозапись э, судебного заседания, мы с этим не согласны и просим ходатайствуем перед судом об удалении лиц, ведущих видеозаписи зала заседания. Тогда давайте вызывать приставов Пять минут. И предлагаю вам еще раз прекратить видеозапись. А мы включить аудиозапись. Ну тогда удаляемся, заседание судья срывает. Да, мы покидаем суд. И недоверие судьи, якобы. До свидания. Значит, будем разбираться в других местах. Вы много о себе возомнили. Британская служба.